Компания СКБЭП более 22 лет занимается разработкой и производством приборов безразборного контроля высоковольтных выключателей и трансформаторов. Мы сгруппировали отзывы пользователей о приборах и предлагаем вашему вниманию ряд сильных сторон миллиометров производства СКБЭП. У миллиометров мика достаточно широкая область применения. Приборы предназначены для измерения сопротивления в обмотках трансформаторов, в том числе СРПН, электродвигателей, электромагнитов, кабелей и других цепей. Миллиометры МИКа соответствуют требованиям госбезопасности, и они отмечены декларацией соответствия, что весьма важно и значимо для многих предприятий. Обеспечивают высокую степень защищенности пользователей от поражения электрическим током. Миллиометры позволяют автоматизировать методы измерения, заменяя использование комплекса оборудования – в рабочих условиях приборы применимы в температурном диапазоне от минус 20 до плюс 40 градусов Цельсия, что весьма важно для российского климата. При этом пределы основной погрешности не превышают 0,1%. Высокие точностные характеристики приборов позволяют обнаружить на ранней стадии зарождающиеся дефекты и с большой достоверностью определять их отклонения от паспортных значений. Время измерения, безусловно, зависит от типа мощности трансформатора. Так, последние испытания, проводимые на трансформаторах, показали минимальное время измерения обмоток в полторы минуты. При этом максимальное время, которое было зафиксировано на весьма мощном трансформаторе, составило всего лишь около 8 минут. Приборы автономны, так как есть возможность работы и от автомобильного аккумулятора, и от сети. Мы обеспечиваем индивидуальный подход. Предлагаем вам на выбор три типа измерительных кабелей разной длины и с разной величиной захвата зажимов «Крокодил», позволяющих проводить измерения трансформаторов всех классов напряжений. Результаты измерений и вычислений представлены на удобном и функциональном дисплее. Миллиометры Мика имеют яркий и запоминающийся, морозостойкий и ударопрочный, пыли и влагонепроницаемый защитный кейс – Небольшие габариты и масса приборов чуть более 3 кг обеспечивают удобство работы в труднодоступных местах. Выделяя преимущества приборов, мы поставили задачу подтвердить свои слова и сравнить Мика-7 и Мика-8 с их аналогами, поэтому предлагаем вам ознакомиться с данным видеообзором. А также для того, чтобы понять основное назначение и отличие Мика-7 и Мика-8 между собой, посмотрите обзор о сравнении данных приборов. Все вопросы вы можете задать по телефону или по почте, контакты на ваших экранах.